Ay, madre mía de mi vida, mira Cunqueiro, mira por ahí, guapa, que tenía aquí un amigo que se quiere conocer. De haber podido sonar un poco agresivo, ¿no? Pero un poco de le dice a Cunqueiro, que parece que estamos muertos. A ver, sin faltar, eh? Un sorriso, un grazas. Que somos galegos o qué? Onde está esa graza? Porque agora tamén hai moito galego do anuncio do Gadis. Que si, home, que xa son unha nova especie. Están por todas partes, se predican o galegadismo. Manda carallo, cunqueiro. A parece pareceme fenomenal, ti, ti penso que queras pensar e creo que che veña en gana, pero a mí non me quente de la cabeza. Dicíame miña nai cunqueiro cando, cando era pequeno e ia a catecismo. Ti non creas todo o que che din, ti pensa por ti mesmo. Miña nai e eu con, Pois non sei cantas son tes cando vas a catecismo, 10 Un 9. E todo é así. É un lavado de cerebro brutal. O sea, unha comedura de olla, unha detrás doutra. Ata que chegas unha edad, miras atrás, faz balance, dis... Bueno, pois, pois dentro do que cabes, son normal. Semella que todo está ben ata que coñeces unha muller e, e rompeche os esquemas. Brutal, son misterio. Que parece que din moito, pero non din nada. Miranche os ollos e saben máis de ti que ninguén. É como que cada ano que pasa teñen máis segredos para nós. É como que como que retrocedemos no noso intento de coñecelas mellor. Eu digo ya Laura, ves a miña casa e, e facemos algo? Ela me responde. Non sei, teria que pensalo. Eu quedo aí, co sorriso tráxico. Que asco. Os segredos moven o mundo, que? Son vitais. Se todos huberamos a verdade de todo, seríamos libres. Pero hai xente que prefire aferrarse a algo máis máis sincero. Hai xente que calquera cosa que lle contes a creen, e máis se sai na televisión. E non, non, non todo é o que parece. O Xabarín, cando estaba nos concertos, non era de verdade cunqueiro. Había un tipo metido. Pero a ver, quen era o tipo? Non se sabe, e tampouco importa. É un segredo. Un segredo aceptado. Dos que che gustan e che, e che fan máis feliz, che fan creer en algo. E por, e por iso, cando, cando eu digo algo a Laura e ela non me fai caso, pois eu, eu creo Ti sí que sabes con que ir. Perdón.